Boas. Son Vitor Nieves, gestor cultural e curador. E quería contarvos que eh, na cooperativa CTH levan un tempiño xa a traballar na segunda edición do Festival Feminista de Arte Urbano de las Festas. Como sabedes, a visibilidade eh, das mulleres no mundo da arte, aínda a día de hoxe, está moi por debaixo da presenza eh, que teñen os homes. Isto é paradóxico porque eh, tanto nas escolas de arte como na Facultade de Belas Artes, só por citar algunhas institucións educativas do noso país, eh, a maioría das que se gradúan cada ano nos últimos anos son mulleres e iso non ten un reflexo no mundo real ou laboral. A arte é un arma poderosísima desde o posmodernismo para a transformación social. Por iso, iniciativas como esta son eh, moi importantes. Ademais, neste momento eh, que estamos a viver, sen o apoio colectivo, moitos proxectos non pode sair adiante. Así que eh, vos que colaboredes, que colabores con esta iniciativa. Hai unha campaña de, de mecenado en Goteo, por tanto, se podes, apoia co que podas e, se non podes, polo menos partilla este vídeo ou calquera dos outros posts que teñen eh, nas redes de 7H Cooperativa Cultural. Píntame o de las festas.